sepi hang isun rasa kaken karya keseron sepi beda sakat nyanding riko saiki sintru hang nyopo sangga iki bisa tasun nemu tombo saben dina kari nyiksa gerokot nong jero dodok sembiang sembujo hang dampingi rakan riko nong kene mung bisa ndungo muga piaen api riko no, no. sangga iki bisa tasun nemu tombo saben dina kari nyiksa gerak kotong jeru dodok do hang jampi rakyat rikon